Oração para acalmar seu coração. Oração poderosa contra a depressão. Amado Senhor, às vezes sinto-me tão deprimido que não consigo nem rezar. Por favor, liberta-me deste cativeiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador e, no poderoso nome de Jesus, expulso de mim o maligno, espírito de depressão, de ódio, de medo, de autopiedade, de opressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tenha investido contra mim. E os amarro e expulso em nome de Jesus. Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem. Jesus, peço-te que voltes comigo até o momento em que esta depressão me atacou e me libertes das raízes deste mal cura todas as minhas lembranças dolorosas. Enche-me com o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Peço-te que restaures em mim em minha alegria da minha salvação. Senhor Jesus, permite que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Eu te amo, Jesus, eu te louvo. Traz ao meu pensamento todas as coisas pelas quais posso agradecer-te. Senhor, Ajuda-me a alcançar-te a tocar-te, a manter meus olhos postos em ti não nos problemas. Eu te agradeço, Senhor, por me guiares até a saída do vale. É em nome de Jesus que suplico. Amém.